Saluton al cio, jeni vu die vie dio, kai hodio mi volas proponi al vi novan kampanjon, sed ci tiu kampanjo ne estas kiel miaj kutimaj kampanjoj, kie mi simple vos disvastigi Esperanton, Eh, tra la mondo per crad vorto e esperanto lives kai tio plu chi tio kampanjo existas por helpi aparatan esperantiston do mi forse ke mi devas rakonti io mete pri ki okazis dum la pasinta semajno por simple gistati given pri la situacio do anta semajno esperantisto el tongolando kontaktis bin am eh, um, pete de amico ex presidentino de la australia esperanto asocio dian lux char li bezonas financan helpon. Do, li nun estas ce universitato, cae li devas studi ancrao du jaroin, sed li ne plu havas financoin, li ne povas um, elpagi por Do, li contactis homoin per helpi lin. Li estas orfo, um, li ne havas uh, familianoin kiui povas helpi lin, do li petas alla esperantistoi per helpi lin. Kai unue, kiam mi ricevis citium peton, mi unue, um, honeste, credis che simple estos homo kiu povas trompi min por mono el Afriko. Sed poste, mi parolis al li, li ja estas vera esperantisto, um, li laboras por la junulara organizo de Tongolandai esperantistoi, li estas komitatano Germano de Teo, do li vere estas aktiva kaj vigla esperantisto. Do mi parolis kun li kaj li diris al mi kaj li klarigis al mi sian situacion. Do li ankoraŭ devas studi dum du jaroj kaj li ne povas uh, trovi la monon por pagi por tio. Do entute li bezonas am kvindek usonajn a ah, kvincent usonajn dolarojn en jare por ah, la lojeo am kai anka li bezonas a ah, ducent uh, ah, usona dollaro in iare por studiloi, do stud libroi kai aliai rimedoi. Do entute estes circa 1400 dollaro in usonain. Um, kai entute tio estes presca um, du mil australia in dollaro kai mi mi mem ne povas helpi lin en tute do mi pensas ke eble vi ci vi povas helpi lin do mi kreis ci tiun filmon mi kreis kampanjon al kiu vi povas donaci se vi volas estus ege mojes mojose se vi ja povas helpi lin um, la ligilo por la kampanjo estas en la subskribo sed ankaŭ mi supozas ke vi volas aŭdi de li mem do jen filmeto de li Sanotone al vici uilki um e eh, ricardos la la firmetone mi estas eh, student studento en nomea universitato kaj mi estas ankora orfo kaj mi studas anglan ĉe la universitato sed ĉi jare mi bezonas helpon por la origi la ĝuresto ajn jaro ĉe la universitato kai ancora bisogna sempre por pagi mi alogi don ki u costas tu vincent dollaro in iaro iari do bon volu al vi ki u vidos la filmeton su teni mi anestu don por ke mi povas havi la diplomon kai ha kai Dankon al vi ĉiuj. Do tio estas ĉio. Um, kiam mi jam diras estas ligilo en la priskribo al la kampanjo, bonvolu donaci iomete a uh, diskonigi ĝin inter viaj esperantistaj amikoj aŭ eĉ ne esperantistaj amikoj ne gravas.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 donos gina al mondo. <laughs> Kai kiel ciam mi vos danki mi en donatanto en Patreon. Sed anka vi po vos fari gi Patreon subtenanto se vi desideras. Simple sekvu la ligilon en la priskribo sube. Do mi ai gi snu estas. Andrew Tim, Chuck Smith, Craig Robinson, Elliot Gin, EA Burns, learn.esperanto.com, Jacob James Harland, Rafter Nogueras, Jason Knuckles, La Stranga, Lupe, Margarita Kilpack, Marvin Ant, Matthew Cover, Robert Nielsen, Sarah SC, Shane Power K, Tommy Lindsley.